Empecé desde mis siete proyectando mi carrera Ya nadie me para, van 21 primaveras Me dejé la piel caminando en carretera Si este hombre llega arriba es porque persevera Muchos se reían, por mí no apostaría Que solo era momento, ya me despertaría Han pasado los años, mejorando cada día Y ahora que lo estoy logrando, decían que lo haría Es que sería normal confiar en dos o tres Porque si vienen manada, sería por interés Escuchando instrumentales en mi mp3 Encajando cada frase como un juego de ajedrez ¿Ves? La fama no es mi misión Es que cada persona se identifica en mi canción Así como Leo Messi emociona con un balón Quiero esas sensaciones cuando agarre el micrófono Jugando a comparaciones Me siento un cirujano Porque cada texto es una cirugía con mis manos Lo que era material pasó a un segundo plano Y si no me rindo por la confianza de mis hermanos Por eso me levanto, nadie me va a detener Lo que pierdo de dinero, mañana nada de comer Soy infiel a los demás, a mí mismo me soy fiel El día que tú te rindas, yo seguiré de pie Es que la vida da golpes como si fuera de acero Me toma como un rehén, volviéndome un prisionero Jugando con mi mente, haciéndome sentir tercero Más me sentiré el primero, si tinta aquí en mi tintero No le daré la espalda a mis sueños por mí mismo Nadie sabe de mi esfuerzo para salir de aquel abismo Así que no me apuntes como un objetivo Como piensan matar lo que me hace sentir vivo Mira, verde, verde. lo sé ciencia cierta Falla el que no lo intenta, yo no pienso caer Mantente alerta mí me afecta Que vengan mil tormentas Que voy a mantenerme de pie Para que entiendas Que eso no es momentáneo Lo llevo bajo la piel Lo llamo hip hop cutáneo Si tenía alguna duda disipada de mi cráneo Reside por mis venas Lo siento mediterráneo Cantando para dos o tres personas en el público Escuchando aquel aplauso que me hacía sentir único Después mi proyecto se volvía más lúcido Pero nadie puede entender el interior de un músico Mientras yo componía, otros solo jugaban Mientras ellos reían, yo tan solo lloraba Pero di alegría, pues lo que me faltaba Por fin lo llenaría, con lo que más amaba No pienso rendirme, de estar mi diccionario Tampoco de imposible fuera del vocabulario Esto para mí no es simple, siempre va a ser primario Ya voy en el paso 13 de 14 del calvario una primavera, primaveras, un invierno No se derrite, ni con el fuego del infierno Transitaré mi vida, haciendo lo que me quiero Porque nace con la música y con ella me muero viene ca ca u b e w a c h w h w h u t a n e